Eu sou Iracema Dudley e eu trabalho no Departamento de Ciências Sociais da UFSCar, onde eu coordeno o projeto Jovem Pesquisador, Processos de Constituição de Sujeitos em Contextos Africanos, e ele tem um subtítulo que é Diferenciações, Iterações, Interseccionalidades. Esse projeto, ele vem unir duas áreas de interesse minhas já há algum tempo, sendo uma delas os estudos africanos. Eu faço pesquisa sobre Angola desde o mestrado e a área de teoria antropológica com essa temática da constituição de sujeitos. Então, esse projeto ele tem o objetivo de congregar várias pesquisas na área de diferenciação e interseccionalidade é, realizadas em contextos socioculturais africanos. Então, nós temos uma equipe que está sendo constituída, o, o projeto se iniciou em outubro de 2017, então desde então a gente vem constituindo uma equipe é, com estudantes da UFSCar e pesquisadores e pesquisadoras da UFSCar e de várias outras instituições no Brasil e no exterior. E aí, cada uma dessas pesquisas olha para contextos africanos distintos e para processos de constituição de sujeito distintos nesses vários contextos, né? Nós temos pessoas trabalhando em Uganda, Quênia, África do Sul, Angola, Senegal, Nigéria e Serra Leoa por enquanto, né? E, e com assim processos de diferenciação que desembocam em categorias tais como raça, classe, etnicidade, idade, gênero, sexualidade. Então, assim, cada pesquisa faz o seu recorte, né? E a ideia é que a gente possa ao longo desse projeto, comparar esses vários, esses vários processos, tanto no que diz respeito às categorias, quanto aos contextos nos quais elas ocorrem. Então, o principal objetivo desse projeto é contribuir para a expansão dos estudos africanos no Brasil, que é majoritariamente, mas não exclusivamente, voltado para a área lusófona. Então, nós temos no projeto várias pessoas trabalhando sobre Angola, mas nós estamos também incorporando pessoas trabalhando sobre a área anglófona, que já vem sido contemplada ah, pelos estudos africanos no Brasil, especialmente com pesquisas sobre a África do Sul, mas também sobre outros contextos. E ah, também a área que é menos explorada, que é a área dos, ah, dos países africanos francófonos, nós temos também interesse em, em, em explorá-la e já começamos a realizar pesquisas nesse sentido. Então, esse, esse é, digamos assim, a, o propósito do projeto, né? É, assim, desenvolver essa área de estudos na UFSCar e em conversa com a teoria antropológica, principalmente no que diz respeito aos processos de diferenciação, interseccionalidade e interpelação.